हेलो आज मलेसिया ट्रिपको आज थर्ड डे आज पनि हाम्रो मिटिङ छ हिजो कम्बिनेसन सकेको थियो अब आज आफ्टर मिटिङ भन्ने छ आज चाहिँ बिहान अलिकति ढिलोसम्म सुत्यो साढे नौ बजीसम्म यहाँ स्विमिङ पुल अनि फिटनेसहरू पनि रहेछ चाहिँ तर अहिलेसम्म जानु पाएको छैन अब भोलि चाहिँ फिटनेस गएर स्विमिङ पुल गएर हल्का रिफ्रेस हुनु पऱ्यो अहिले चाहिँ हामी यहाँ सेकेन्ड सेमिनार हलमा आइपुगेका छौँ यहाँको सेमिनार सबै चाइनिज ल्याङ्ग्वेज हुन्छ त्यही भएर हामीलाई चाहिँ ट्रान्सलेटर चाहिने भएको कारणले हुँदैन यहाँबाट पासपोर्ट लिएर ट्रान्सलेटरको इयरफोन लिएर जाने हो A company is able to be in the market for 15 years is not by chance. It's not by luck. Definitely there is certain things that this company has done right. What is the place name? Yes. What is the place name? Here. Yeah. is Putrajaya. Putrajaya. Okay, Putrajaya and it's a mosque, Pin Mosque, we call it Pin Mosque. Pin Mosque? Ah, yeah, it's open for everybody. Oh, okay. अहिले बल्ल हामी यहाँ आजको मिटिङ चार बजीसम्म सबै सकिसकेको थियो त्यसपछि अहिले यहाँतिर पुत्रया भन्ने ठाउँमा एउटा मुस्लिमको एउटा मन्दिर जस्तो रहेछ यहाँ चाहिँ लेडिजहरूलाई चाहिँ त्यो यस्तो बुर्का लगाएर छिर्नुपर्ने रहेछ केटाहरूलाई चाहिँ बुर्कासँग के लाउनु पर्ने त्यही भएर हामी चाहिँ सजिलो छिर्यो अह, सबैजना यस्तो रातो कपडा जस्तो माथि उड्नुपर्ने रहेछ कोरेको नियाउ हुन्छ नि टेका छ सुना तर कोरे किलो का Okay, now we are going to the president. Uh, we call in Malaysia we call it Prime Ministry office. Uh, in front of me is the uh, President Prime Ministry office. Oh, okay. Of Malaysia. Yes, of Malaysia. अब चाहिँ भने हाम्रो आजको खाना खाने बेला भएको छ खाना चाहिँ आज यहाँको स्ट्रिट फुडमा खाने भन्ने प्लान गरेको छ हामीले रेस्टुरेन्ट एकदम बिजी हुनेछ बस्ने ठाउँहरू नभएर